yoyote kubwa na ukafanya kazi na ukawa paid high so njia ya kwanza ambayo unaweza ukatumia wakati unaanza kufreelance ni kutumia social media usichukulie poa social media mitandao kama instagram facebook twitter linkedin pamoja na platform zingine kama hizo zina mchango mkubwa sana kufanya uweze kuwa noticed uh, na wateja na watu ambao wanatafuta kazi kwa hiyo usichoke kufanya au kuposti weka kazi zako huko onyesha process ya kazi unavyofanya watu tu wataona ipo siku tu utakuwa hired na watu ambao wanaangalia kazi zako ukweli ni kwamba sio kila mtu ana tendency ya kukomenti au kulike kwenye mitandao na real customer na wale watu ambao wako serious na kitu huwa hawana muda wa kukomenti wala kuacha like kwa hiyo watu wanakuwa wanaangalia tunachofanya na as long unakuwa una improve over time kuna mtu mwingine anaweza kaona leo umefanya kitu akasema yes amefanya kitu lakini bado kuna kitu mimi sijaona au naona kabisa bado hajafikia levo ya kumhaya lakini overtime kadi unavyoendelea itafika time tu mtu ataona kwamba yes hapa kijana ame, ameiva kuna kitu anatengeneza unaona kabisa yuko vizuri anahitaji tu vitu vichache kupewa mwongozo then boom tunaweza kufanya kazi kwa hiyo hapo ndipo ambapo utaanza kuwa hired kupitia hizi social media na watu wanaweza kuona njia ya pili ambayo unaweza ukaitumia unapoanza freelancing ni kutumia hizi freelancing website of course na recommend hasa kwa mtu ambaye anaanza ili uweze kupata experience namna unavyofanya kazi namna unavyo communicate na client changamoto za kupata kazi, uh, kazi katika mitandao hiyo pamoja na malipo na vitu vingine ambavyo unaweza ukajifunza zaidi ambavyo vitakupa experience kubwa zaidi ya kufanya project zingine ambazo ni kubwa na utakuwa paid high Upwork pamoja na Fiverr ni, ni freelancing uh, platform au website ambazo ni known na ziko vizuri na zina Ah, jamii watu wengi zaidi ambao wako ko unaweza ukaenda ukajifunza watu wengine wanafanyaje kazi na unaweza usi, uh, usipate kazi tu lakini unaweza ukajifunza watu wengine wanafanyaje kazi ukienda kwenye platform kama Fiverr watu wanaweka kazi zao huko namna ambavyo wanazifanya ili uweze kuwa haya kwao unaweza ukatembelea watu wengine wanawekaje kazi zao wanashow vipi portfolio wanawekaje kazi ambazo ni the best kwa sababu by the way mtu kule anaweka kazi ambayo ni nzuri kwa hiyo wewe unaenda kujifunza na kuona kwamba kumbe watu wana kazi nzuri za namna hii so unaenda kukompea na portfolio yako na wewe unaweza kuona kwamba kumbe na mimi nibadilishe hiki na hiki na hiki una improve over time unaweza ukawa hadi huko lakini pia unaweza ukaongeza experience zaidi ya namna ya kufanya kazi na kushowcase kazi zako na kuongezea exposure, exposure zaidi ya kuweza kuwa hired na kufanya kazi nyingi zaidi kama freelancer njia ya tatu na ambayo ni nzuri zaidi ni kutafuta agents au wateja ambao utawafanyia kazi ukiwa nyumbani au ofisini kwako of course hii ni tofauti kidogo na ile kuomba ajira kuwa hired full time ni nzuri kwa sababu inakuwa inakupa uhuru zaidi wewe kufanya pia mambo mengine ambayo unayafanya katika design au katika industry lakini pia ni, ni, inakupa uwanja mpana wa kufanya kazi na client wengi zaidi kwao kufanya kazi kama freelance unaweza ukaomba hata agents tatu nne au tano kasema na mimi nitakuwa tayari kuwa nafanya posters kwa ajili ya social media zenu mimi nitakuwa tayari kufanya video au commercials kwa ajili ya hoteli yenu mimi nitakuwa kwa hiyo unachagua uh, niche au sehemu ambayo unaona kabisa uki, ukifiti au ukifanya zile kazi zitakupa mileage kubwa na utaenda mbali na bado utatengeneza income kama freelancer na itakusaidia wewe kuweza kumanage bili na kuweza kukua zaidi kwa maana ya kuinvest kwenye vifaa zaidi ili uweze kufanya kazi nzuri zaidi so unapoanza freelancer zingatia mambo matatu yatakusaidia kwa kiasi kikubwa na njia zingine unaweza ukaapply. Nitapenda katika sehemu ya comment uniambie ah, wewe uh, unaitazama ni njia gani nyingine ambayo unaona mtu anayeanza freelancing anaweza akatumia ili kuweza kuwa hired au kupata kazi zaidi, ili wote tuweze kujifunza kwa pamoja na kupata ujuzi zaidi. So unaweza kutembelea website yangu ya joelmediaeducation.com ukajifunza mambo mengi yanayohusiana na creative. Kuna content nyingi sana huko ambazo zinahusiana na masuala video editing, motion graphics kozi za adobe ilastata photoshop na kozi zingine za design so unaweza ukajifunza na kuongeza ujuzi zaidi huko ili uweze kuwa future creator au content creator ambayo utakuwa na impact na kuweza kubadilisha kila kitu kwenye maisha yako kwa kutumia skills hizi nifuatilie katika platform zangu instagram facebook twitter kwa jina la Joe Media group naitwa joel kadaga creative designer see you next time